oppo bizga mana shu hafta taqdim qilingan reno 7 smartfonni test uchun yuborishdi rahmat oppo hamma ma'lumot va fayllaringizni bekitish uchun juda ham qulay telefon ekan xuddi faqat shu uchun yaratilgandek interfeysi ham o'zbek tilida man uchun bu noodatiy narsa lekin bu mavzuga hali qaytib kelamiz hozir esa salom bu texnoplov man sadulla abdullayevman faris boss odamlar meni ko'radiganlarni 70 kanalga obuna bo'lmagan ekan kanalga obuna bo'lmasdan videolarni ko'rishar ekan kanal rivojlanishiga yordam bermoqchi bo'lsangiz, shunda obuna tugmasini bosib qo'yib videoga like bosib qo'ysangiz, juda ham katta yordam bo'lgan bo'lardi ham har doim ko'rar ekansizlar rahmat unboxing qilib bo'lishim bilan vuy dedim chunki korpusi charm bilan qoplangan premium charm bilan bu buning narx segmenti uchun juda ҳам noodatiy holat chunki narxi 4 million 200 ming so'm 128 gigabaytli xotira va 8 gigabaytli ram bilan ya'ni hozirgi kunda taxminan 370 dollar atrofida agarda shu narxni 17900 so'mlik vendis chizburgerlarda hisoblasak demak bu telefon taxminan 234 ta chizburger turar ekan hmm. aytgancha vendisga borib qolib bitta istalgan burgerni xarid qilsangiz mandan sizga bitta coca cola bepul faqat texno burger promokodini ishlatganni unutmang yetkazib berish telegram botida ham shu promokodni ishlatsangiz bo'ladi havola pastda aytgancha juda ham qiziq funksiyasi bor ekan masalan mana ovqat yeyotganingizda qo'lingiz kir bo'ladi va qo'lingiz kir bo'lgan paytda u bu kim telefon qilib qolsa yoq qo'l bilan telefoningizni tekis kelmaydi ana shunaqa holatlar uchun oppo reno 7 da havoda bajariladigan ishoralar bor ekan mana masalan ovqat yeb turibsiz telefon jiringlab qoldi jiringlab qoldi va shu payt qo'lingizni mundoq qilib mundoq qilsangiz telefon ko'tariladi покажи telefon ko'tarildi endi dizayn yoqdi rostdan ham yoqdi mani dizayn bo'yicha qoniqtirish juda ham qiyin o'zinglar bilasizlar faqatgina agar displeyni ustida ustida mana yopishtirilgan ingichka qatlamni inobatga olmasak Э, haligi qirrali iphone 12 minidan dizayni umuman qolishmaydi hattoki o'tib ketadi ham qarang kamera moduli ham chiroyli bo'lib bir burchakka sig'ib turibdi o'zi ham to'rt burchak chetlari ham kamera modulini ham chetlari qirrali Э, korpusni ham o'zi ingichka va chetlari qirrali orqasidagi charmni rangi esa tong rangini eslatadi va hayotda ko'rayotganingizda anavi arzon yoki bachkana bo'lib ko'rinmaydi aksiga dizaynga juda yam ko'p ishlov berishganligi bilinib turibdi mana bu yerda esa kamerani atrofida dumaloq chiroq joylashgan va telefonni quvvatlantirayotganingizda u dumaloq bo'lib yonib turadi xullas estetika bo'yicha buzib tashlashgan 10dan 8 beraman dizayniga telefon oddiy haddan oshib ketmagan geyming uchun to'g'ri kelaveradi chunki bu yerda snapdragon 680 octa core protsessori bilan 8 gigabayt ram bor masalan pubg o'ynasangiz grafikani hd holatga o'tkazsa bo'lmas ekan va displeyni o'zi 90 gertsli bo'lsa ham o'yinni ichida fpsni maksimal holatga yoqib qo'yganidan keyin ham 60 fps saqlanib qoldi ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa bu yerda o'yin fokusi rejimi degan narsa bor o'yin o'ynayotganingizda telefonni barcha elementlari sizga xalaqit qilmaslik uchun o'chiriladi hattoki o'yindan chiqib ketaman desangiz ham mana bu yerda joylashgan pardani tortib o'yin fokusi rejimini o'chirib ana o'shandan keyin o'yindan chiqib ketsangiz bu bo'ladi xullas eng muhim payti birdaniga menyuga chiqib ketmaysiz va u bu ham telefon qilib qolmaydi undan tashqari yana bitta noodatiy funksiya bor ekan man uchun mana shu ichida joylashgan 8 gigabayt ramni agar xotira bo'sh bo'lsa 2 3 yoki 5 gigabaytga yana ko'paytirsangiz bo'lar ekan bunaqasini kutmagandim 370 dollarlik telefondan interfeys ba'zi paytlarda sal qotib ishlayapti masalan menyuni u yoqqa bu yoqqa o'ynatsangiz ammo bu yerda batareyani ko'proq sarflab va telefonni qizdirib ishlaydigan yuqori unumdorlik tizimi bor uni yoqasiz va telefon ko'proq energiyani sarflasa ham tezroq ishlab ketishni boshlaydi keyin teskarisi ham bor bu yerda batareyani tejash tizimidan ko'ra batareyani super tejash rejimi ham bor bu yerda negadir interfeys o'zbekchada bo'lsa ham bular rejim so'zini ishlatar ekan ruscha rejim so'zini xullas shu super tejash rejimida telefon ikki kungacha ushlash kerak quvvatni batareya o'zi to'rt yarim ming milliamper va komplekt ichidan chiqadigan quvvatlagichda 61 min ushlab tursangiz 100 foizgacha to'ldirib berar ekan masalan 5 minut e, zaryadkada ushlab tursangiz 1,5 soat kino ko'rishingizga yetar emas quvvat e, sinab ko'rdim 1,5 soat emas 1 soatga yetdi lekin operatsion tizimi color os 12 yomon emas chunki mana shu operatsion tizimda barcha harakatlarni swipe yordamida amalga oshirsa bo'ladi orqaga qaytasiz oldinga borasiz hattoki hamma programmalarni bitta tugma yordamida yopib yuborsangiz bo'ladi masalan ba'zi bir boshqa telefonlarda har bir programmani bittadan yopib o'tirishingiz kerak bo'ladi yigirmata o'ttiztasini lekin o'zbekcha interfeysda ba'zi ba'zi bir so'zlar g'alati tarjima qilingan masalan soatni tanlayotganingizda nechidan nechigacha emas kimdan kimga deb yozilgan yoki masalan o'sha o'sha ruscha rejim so'zi agarda bir boshqa o'zbekcha interfeysga ega bo'lgan telefonlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz joyda mobil ilovasida hammasini 12 oyga bo'lib bo'lib bo'lib muddatli to'lov yordamida xarid qilsangiz bo'ladi yaqinda ta'mirlash ishlari bo'lgan edi o'sha yerda shuning uchun yaqin orada siz ishlata olmagan bo'lishingiz mumkin bu ilovani hozir hammasi joyiga tushib bo'ldi hammasi ishlayapti lekin bir payt e, ilova ishlab qolmaganiga hamma kreditlaringiz yopilib ketdi deb o'ylamang aslida joyda ilovasida nafaqat e, mobil telefonlarni undan tashqari esa kommunal xizmatlarga pul to'lasangiz bo'ladi pul o'tkazsangiz bo'ladi va kiyim kechak mebel hattoki qimmatbaho buyumlarni sotib olsangiz ham bo'ladi onlayn qulayliklar o'zbekistonda rivojlangani yaxshi bo'lyapti havolani videoni tagida qoldirib ketganmiz demak kamerasi bu kamerani oppo sony bilan birgalikda ishlab chiqargan va 370 dollar uchun mos ravishda ishlangan desa ham bo'ladi shuning uchun uni 1000 dollardan oshiq bo'lgan smartfonlarning kameralari bilan solishtirish kerak emas asosiy kamerasi 64 megapikselga ega ammo aynan 64 megapikselda rasm olishingiz uchun maxsus bitta tugmani bosib qo'yish kerak bo'ladi mana solishtiring bitta rasm oddiy tizimda olingan bitta rasm esa 64 megapikselda ishlatib olingan uchinchi kamerasi ham 2 megapikselga ega va 15 martalik va 30 martalik zoomni ta'minlab beradi undan tashqari bu yerda sun'iy intellekt bor u rasmlarni suratga olganingizdan keyin ularni yaxshilab chiroyliroq qilib chiqarib beradi va tun paytida ham rasmga olsangiz bo'ladi mana shu telefonga undan tashqari mikro lens ya'ni istalgan bir jismni juda yam yaqin qilib makro rejimda rasmga olsangiz bo'ladi ana endi o'zim ham rejim deyapman oldi tarafdagi selfi kamerasi esa 32 megapiksel bilan jihozlangan va HDR va HDR siz rasmga ola oladi lekin rasmga olgandan keyin sizni chiroyliroq qilib ko'rsatgan harakat qilar ekan man esa tabiiy rasmlarni ko'proq yoqtiraman mikrofonni ham sinab ko'rdim mana xo'sh mana selfi kamerasini videoga olishi ovozim qanaqa eshitilyapti bilmayman yana ozgina shamol bor montajda ko'ramiz nima chiqqanini kamera bo'yicha fikrlaringizni izohlarda kutaman qani o'zingizlar baho beringlar shu narsaga eng qizig'i reno 7 agar displeyga sizdan ko'ra yana bu kim qarayotganini bilib qolsa intellektual bekitish tizimi yordamida hamma chiqib kelayotgan xabarnomalaringizni bekitib qo'yadi kim biladi endi tanishlaringiz sizga qanaqa bemaza narsalarni yozishini agar shu narsalarni begonalar bilmasin desangiz mana shu telefon siz uchun undan tashqari bu yerda shaxsiy seyf degan narsa bor ya'ni xohlagan rasmlaringizni yoki fayllaringizni seyfni ichiga bekitib qo'yib kodlab qo'ysangiz bo'ladi hattoki menyudagi ilovalarni ham bekitib qo'yib ustiga parol qo'yib qo'ysangiz bo'ladi tanishlaringiz telefoningizda birdaniga tinderga o'xshagan programmalar borligini bilib qolsa noqulay bo'ladi hali yana tinderingizga kirib ko'rganni harakat qilsa undan ham dabdalasi chiqib ketadi shuning uchun shaxsiy hayotni begonalarga ko'rsatgisi kelmagan odamlar uchun yoki ikkinchi xotini borlar uchun juda ham to'g'ri kelar ekan mana shu telefon xo'sh bu oppo reno 7 edi siz esa texnoplov kanalida edingiz kamera bo'yicha fikrlaringizni izohlarda yozib ketgani esingizdan chiqmasin keyingi videolarda keyingi videolarda ko'rishguncha xayr